デルガミスラ俺は何度同じことを繰り返せばいい我らはこの力で世界を守ってきたわしら七星天によってようやく世界は安定した秩序を得るのだああこれだこの言いようのない苛たち俺は 俺の中にあるこの怒りを悪にあわば悪を砕き善にあわば善を砕く今一度言おう悪くない我は気候であり気候は我だ貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ我が築く世界への礎となれアスラー そう君の力の源はその身をがすほどの怒り怒りを解き放ちその腕で全て滅するんだそうだもっといい怒りを しい力だよアスラ何も守れぬ力ださあその力で世界を救いたまえこの力で世界を救いたてふざけるな、 ことは許さぬ 何をしてる貴様には関係のないことなんだと貴様の相手をしている暇はない青二歳が二人も揃いおったか というやつはやるか哀れなるかな世界を救うということがどれだけの覚悟と力が必要であるか理解できぬものどもよその賠償な力が何の役にも立たぬものだということを思い知るがいいデウス 高みにだけ立っていては足元が見えぬ我らの足元にはまだ見ぬ新たな光があるやもしれぬ俺には難しいことは分からん世界の救い方など見当もつかん俺に分かるなミスらを助けるやこの地獄が終わるってことだろ 虎に変えて世界を救うだとそんなことでしか救えない世界などそんなクソったれな大義などそんなクソったれな理由でミスラを泣かせる者などぶっ壊してやる 地獄よならば我は地獄を司る神となりて世界を救わどれほどの屍を積み重ねようともああ なるほど。その力、その怒り、なかなかのもの。だが足りぬ、届かぬ。それで奴には勝てぬのだ。我らを滅ぼさんとする星の石と戦うには神をも超える力を持たねばならぬ見よ これがその力よ 我あり出かければいいとでも初めて貴様と同じことを考えたぞ貴様となれ合う気はない当たり前だ しかしデウスそれがあなたの結論かだがそれはこの後に及んで何をグダグダとまさき様あれだけ的がでかければ殴り損なう心配はない前しか見えぬかよかろう っているお前との決着は後にしてやるさっさと飛ばせ振り落とされるなよ浮かせ トラストリムにおける部の象徴であった八神将筆頭そして現在神々を滑る七星剣の頭目はるか古よりこの星を守護してきた男を超える時が来た